Thank you. मोचिया चिला के फेल भली लगाबे भली लगाबे भली लगाबे अपने से धके दुनु ने पुला दबाबे पुला दबाबे पुला दबाबे मोचिया चिला के भातार कर सोरो हो सिंगा मिलो मऊ का भातार कर सोरो हो सिंगा सोरो हो सिंगा सोरो हो सिंगा मऊ का भातार कर सोरो हो सिंगा मऊ का भातार कर सोरो हो सिंगा सोरो हो सिंगा लई कर मनोज माही पाजाबा में धरे भातार कर तोर हो दुनिया मिलो मऊ का भातार कर करे